系八粒，哇九粒啊，哇十粒，黐线噶。O K，睇嚟要等六分钟，非常之好。大家好， <laughs> 咩事？大家好，我系番茄。咁咧，今日我哋玩一个好耐冇玩嘅 game，系 UHC。唔知我哋用咗呢个新嘅电脑会唔会比以前玩得好啲咧？咦，有排箍嘅，几时开始有？太耐冇嚟呢度。 好唔熟啊！我真係，嚇一分鐘啊！剩翻，咁刺激啊！廿五我哋喺，有人有人。 先等先。轉裝，有冇搞笑？ 好熱鬧喎前面，咩事啊？我原來我已經去到中心點，唔該得啦。哇！黐線㗎，Golden Apple 唔係。 What is this? What is this? What is this? What is this? I don't think this is legit. Come 謝，come 謝，come 謝，哇！呢、這個落去真係〜 我哋點啊？七百幾啊？幾好啊！Whoa, not bad. Wow, wow，好多喎！ 冇鐵啊！乜都冇啊，係 OK。冇？冇鐵喎，先 <laughs> 有好多金，原來冇鐵。有紅石，然後冇鐵。 有好多金，然後都係冇铁。有青金石，然後都係冇铁。我就嚟個稿都爆啦喎！我起得㗎喎呢呢場。想铁咁難咩？有鑽石，然後冇铁，非常好，真係非常好。 大件事啦，我係唔夠铁，真系一嚿铁喎，阿師兄，唉，感謝主，系八粒，哇九粒啊，哇十粒，黐线噶，有咩用啊？我想问。 钻石可以做咩？黐咗线，大件事，大件事啦！钻石可以做咩咧？冇咁多铁喎，冇咁多铁我哋都系整翻个钻帽去啦先。我决定，我决定唔上去啦，我哋地獄啦。 固啊！然後我哋就沒有沿途。冇鐵啊，師兄。乜都冇。有青金石都係冇鐵。我今日玩啲咩？我究竟玩緊啲咩啊？戴電視咯。希望可以見到啲鐵咯，因為你睇下我哋剩緊七個。 非常之非常之唔夠嚴重，高啲嘅地方係咪多啲鐵架 o k 唉就係頂到，拜拜拜拜，唔冇嘢噃。 哇！咁伏嘅，我仲有空格同埋鞋啊。整兩個水桶。我需要岩浆湖，我需要銀張湖。我可以翻翻落去。 啊！好感动，好感动，好感动。诶，水，我第一次去地狱喎喺 U C。 <laughs> 我哋仲未整靓剑喎。哦，唔系嘛，咁刺激。不如我哋喺呢度整啦。 What's that? Oh. oh. my god. It's so dangerous. It's so dangerous. 邊度啊？ So dangerous！但有有呢個咩喎？有咩喎？ 哦，连分连分连分，执咗，好行得。我哋而家需要钻石。哇，第一次嚟地狱王黐线噶。 <laughs> O K，五廿一咁高啊！诶，拜拜。 Dragon Swap，剩翻五分钟啊，咁刺激啊！钻石，钻石，落下啦，可能后边就系钻石啦，系咪先？好啦，谂多咗，需要两粒喎，好似 Dragon Swap。啊！Okay，nice，nice，nice，nice，nice，nice。其实仲冇得整乜嘢噶，即系 Dragon Swap，Dragon Swap。 呢个唔好再整一次噶，有，跟住呢个，oh nice，我哋可以全转喎，黐线噶，人生第一次喎，Dragon Sword，系点整啊？OK，你需要黑钥匙，时间敏够，黐线。 大影落 t r a n s f o s m 好絲電兩粒咁多啊，曲咗啊，好啦，曲咗，呢個七啫喎，我打呢個仲好。 What the heck? What? Impossible！早知我食多粒啲金苹果，唉真系碌咗啊！哎呀，好攰啊！ <laughs> 呢个 game 黐线噶，运气几好今次，但系嗯技术问题、经验问题。Oh my god！ cross team 如果我有 d r a g n s p o w a 就好 d r a n s p o w 唉，争少少啊！如果头先食个金蘋果，应该就好啲啦。哇哇哇哇哇！唔死？哦，死啦死啦死啦死啦死得 l o 食要贏咯，佢哋应该冇金苹果啦。 哦，哦 G G，好啦，我哋今日终于诶，算系玩咗场，真系比较系好似玩紧游戏嘅 game，好非常好。 <laughs> 如果中意我，记住喺下边咁 like 同埋订阅，我仲有订阅格力咯。咁我哋下次再见啦，拜拜。